पुलवामा आतंकी हमले में अश्विनी कुमार काछी के शहीद होने की खबर देर रात को गांव में पहुंची जानकारी ही मिलते ही परिवार सहित पूरे गांव में मातम छा गया वृद्ध पिता ने जवान बेटे की शहादत की खबर मिलने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी खुड़ावल निवासी सुक्रू काछी वर्ष के चार बेटे और एक बेटी है बेटी सबसे छोटी और बेटे में अश्विनी सबसे छोटा था जो सीआरपीएफ की पैंतीसवीं बटालियन का जवान था आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण शुक्रू ने मजदूरी कर तथा उसकी पत्नी कौशल्या ने बीड़ी बनाकर परिवार का भरण पोषण किया दो वर्ष पूर्व जब अश्विनी का चयन सीआरपीएफ में हुआ तो